नमस्कार मी पूजा सोनावणे पोलीस नामामध्ये आपलं स्वागत हिवाळ्याचा हंगाम येताना आपल्यासोबत आरोग्याला लाभदायक असं सुपरफूड घेऊन येतो यापैकीच एक आहे रताळं हे चविष्ट असतं शिवाय यामध्ये आरोग्यदायी फायदे देणारी पोषक तत्व सुद्धा भरपूर असतात हे इन्स्टंट एनर्जीचं पॉवर बुस्टर आहे आणि ते खाल्ल्याने शरीर सुद्धा गरम राहतं हिवाळ्यात रताळे खाण्याचे फायदे जाणून घेऊयात रताळ्यात कॅलरी आणि स्टार्च अतिशय कमी असतो सॅच्युरेटेड फॅट आणि कोलेस्ट्रॉलची मात्रा मात्र यात नाहीच्या बरोबर आहे यामध्ये फायबर अँटीऑक्सिडंट व्हिटॅमिन आणि क्षार भरपूर असतात रताळ्यातील व्हिटॅमिन बी शरीरात होमोसिस्टीन अमिनो ऍसिड वाढवण्यास उपयोगी पडतं यामुळे आजारांचा धोका कमी होतो रताळे व्हिटॅमिन डीचा चांगला सोर्स असल्याने दात हाडे त्वचा आणि नसांची वाढ आणि मजबूतीसाठी आवश्यक असते रताळ्यात भरपूर आयर्न असल्याने याच्या सेवनाने एनर्जी वाढते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते ब्लड सेल्सची निर्मिती होते रताळ्यांमध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर असल्याने शरीराची नव्वद टक्क्यांपर्यंत व्हिटॅमिन ए ची पूर्तता होते रताळ्यात पोटॅशियम भरपूर असल्याने नर्वस सिस्टीमची सक्रियता योग्य राहते किडनी निरोगी ठेवण्यास मदत होते तर हे होते हिवाळ्यात रताळे खाण्याचे फायदे तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका पाहत रहा पोलीसनामा